waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alظaalimiin وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuu janneeyo intay amarkiisa ka dhaga furaysata oo diida oo la imaan weysana wuxuu ugu talagalay ilaahay inuu cadaabo subxaana wa tacaala laba maxal baa la diyaariyey labahood buu ilaahay sameeyey subxaana wa tacaala laba mansil oo abaalmar loogu kala talagalay midna waa mansilka jannada midna waa cadaabka ama waa naarta waxa loo soomaya walaalayaal oo loo salaabayo oo khayrka loo samaynayo oo ilaahay loogu dhowaanayo oo tilaawada qur-aanka loo qabinayo oo waxaan ilaahay ma ogolaaday haa loo fulinayo waxaan ilaahay ma diiday haa oo looga fogaanayo waxay tahay mansilkaa naarta ah in laga badbaado midkaa jannadana sidii loo heli lahaa qofka muslimkaa waxaa looga baahan yahay waraanayaal inuu khayrkii wanaagga ku dadaalo naarta markuu ilaahay ka hadlayay waataqu naara allatii uciddat lilkaafiriin waxaad ka cabsataan naar gaala loo diyaariyey waxaad ka cabsataan naar ilaahay subxaana wa tacaala qole amarkiisa diiday ugu diyaariyey jannadaa soo hartay wasaabicuun ama wasaabicuu ilaa makfiratin min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaat waalard in loo degdego oo loo shaqaysto si loo helo jannada walaalayaal waxaad ogaataan qiyaamaha marka la tago caqalada lagu kala hooyanayo waa labo fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir qolada cadaabkay aroori oo cadaabkay seexanayaan oo cadaabkaa ma'wadiinaya u ah qolana jannay ku nimcaysanayaan jannay markaa ku jiraan sidaa darteed baa nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam habeenkii la ileemiyey sunnada koowaad markaan tagaan ku arkay aadam calayhi salaam aadam wuu fadhiyey ama waa taagnaa dhinaciisa midigtaa waxaa fadhiya ashqaas fara badan dad aad iyo aad u tiro badan dhinaciisa bidixdana waxaa fadhiyey qolo aad iyo aad u fara badan mar allaalla markuu midigta eega aadam daxik waa qoslaya walaalayaa mar allaalla markuu midigta fiiriyo waa qoslaya mar allaala markuu bidixda soo fiiriyana bakaa waa oynayaa maxaa ku dhacay baa la yidhi waxaan dhinaca midigta ka fadhiya ee aada u jeedo ee mar allaala markuu eego uu qoslayo waa duriyadiisii waa ilmihiisii waa in allaala inta masiixii ayaan u yeelatay inay firdowso seexdaan waa intii nasiib u yeelatay in janno lagu abaalmariyo waa intii cawo iyo ayaan u heshay inuu ilaahay subxaana wa tacaala janneeyo saa darteed markuu eego waa farxayaa aadam waa ku quslaya mar allaala markuu inta soo eego waxaa jooga makhluuq fara badan waa dhinaca bilicda ah in allaala inta nasiib darsatay oo ayaan xumo la timid waa in allaala inta duriyadiisa ka mid ah oo jahannama lagu ooyin doono markuu fiiriyo bakaa waa ooynaa markuu dhinaca midigtaa fiiriyo daxig waa quslaya waa in allaala in ilaahay janno ugu talagalay walaalayaal waa in alla inta ilaahay cadaabka inuu ka ilaaliyo ugu talagalay qoladanna waa qolada ahlunaarka noqotay ee aan nasiibka xumaatay ee ilaahay agtiisa aan qiimaha iyo wanaaga ku lahayn labadaa daarood baa jirtaa labadaa daarood ayaa mudan in loo camal qabto naarta aan ku hormarno walaalayaal naarta waxay leedahay sifaat iyo ahel ayda loogu talagalay mar allaala markuu ilaahay naarta abuuray iyo jannadii uu abuuray way faantameen jannadii waxay tiri fiiya ducafaa ani masaakiin baa igu sugan mu'miniin ah danyar mu'miniin ah oo iimaan leh baa igu sugan fiiya ducafaa muslimiinta fuqarada ah iyo kuwa danyarta ah anaa iskale naartii baa hadashay fiya aljabbaaruun waalmutakabbiruun kuwa isweyneysiiska badan kuwa isqaadqaadka badan kuwa kibirka badan anaa iskalay tiri waa la faantamay naarna waxay ku faantantay dadka mutakabiriinta ah ee isweyneysiiska badan inay geli doonaan kibir maxaa la yidhaahdaa waa xaqoo laga santaago waa diintoo la naco waa marka alloo la dhinac maro waa ilaahay oo la khilaafo jabbaariin iyo mutakabiriin anaa iskale ducafo oo mu'miniina ana iska leh allah kala dhexdhexaadiye subxaana wa tacaala jannay naxariistaydii baa tahay aamus arxamu bihi man ashaa qofkaan doonaan kugu naxariisanaa naaray adigana cadaabkaygii baa tahay aamus ciddaan doonaan kugu cadaabana labaduuna buuxin baad igu leedihiin buu yiri ilaahay subxaana wa tacaala labadiina buuxin baad igu leeyihiin jahannama laamla'ana jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin jahannamaan ka buuxinaynaa jinni insi buu yihi ilah subxaana wa qof walbow dadaal war qof walbow khayrka ku soco war qof walbow amarka alla raac war qof walbow dadka ahlu naarka ha ka mid noqonin naartu waa meel xun naartu waa meel dhib badan naartu waa meel aad iyo aad u adag walaalayaal dhuxusha adduunka taalaa laguma shido waxyaabaha adduunka yaalla laguma horciyo maxaa lagu celiyaa maxaa lagu shidaa waquuduha annaas waalxijaara dhagxaan iyo dad buu yiri ilaa subxaana wa tacaala dadkaa lagu horinaa dadkaa lagu shida dadkaa lagu cadaaba dhagxaantaa lagu darayaa si kulaelka uu usii darnaado ilaahay subxaanah wa tacaala addoommada ma dulmiyo naarta walaalayaal aad iyo aad uga gambada nebiga sala allahu calayhi wasalam kusuf buu u istaagay salaad raxmadoodaad ah tallaabooyin ayuu horay u baxay dabadeedna gabaal buu usoo soo nebiga dib ayuu u soo noqday asagoo odhanaya acuudu billaahi min annaar acuudu billaahi min annaar acuudu billaahi min annaar waxaad u malaysaa wejigiisa inay wax ku soo socdaan uu ka gardanayo sala allahu calayhi wasalam ilaahay cadaabka ka magan galay naartan ilaahay ka magan galay naartan alla ka magan galay rasuulkii allah maxaa dhacay markaad i aragteen inaan tallaabooyin hore u soconayana jannadii horteyda la soo dhigay jannadayaan arkay waxaan damcay inaan intaan tallaabo qaado cunuud cunuudaheeda ka mid ah ama laabteeda miraa inaan idiin soo qaado wallaahi hadday ii suurageli lahayd oo aan soo qaadi lahaa oon idiin keeni lahaa inta baaqiga ka ah cimrigiina idinkama dhammaateen aydaa idinku filmaan lahayd waa meesha meesha mu'miniinta lagu abaalmarin doono hal laamaheeda ka mid ah markaadii aragteen inaan gabaal usoo guranaayo markaadii aragteen anoo gabaal u soo socda naartiibaa horteeda lasoo dhigay buu yidhi nabiga sal allahu calayhi wasalam meel aad iyo aad u madow bay ahayd meel dhib badan bay ahayd ittaqu nnaar war naarta ka cabsada walow bishuqi tamr jeex timireed baa ahaatee war wax kale haddaad weysaa sadaqa u baxsada jeex timireed xabad kaamira idin dhihi maayo war si kastaad uga cabsan kartaa uga dambada war meeshaa meel fiican ma aha war meeshaa meel khayr badan ma aha war meeshaa meel qof laga naxayo la geliyaa ma aha war meeshaa meel ilaahi subxaana wa tacaala inuu kaa najeeyo maahane si looga badbaadiy adag tahay waaye war naarta ka gabbada war ka cabsada jeextimireedba ha noqoto haddaad weysaan xataa fa bikalimatin tayib hadal fiican ku dadaala walaalayaal kelimada tayibka waa sadaqo kelimada ayibka waa qiima iyo wanaag kelimada ayibka waa sharaf iyo wanaag sidaa darteed maanta noocaasa ka dambada rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar allaala markuu cadaabka ummadda uga digahayay in badan buu uga sheekiyey inay iska ilaaliyaan wax badan buu u tilmaamay cadaabkaasay uga fakan lahaayeen inay ku dadaalaan ragga ilaahay qur-aanka ku tilmaameen jannada iyo naarta u dhaxaysa walaalayaal marka ugu horaysaa jannada la tusayaa wejigooda jannada ayuu u jeedaa sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala mar allaala marka ay jannada saa u fiiriyaan oo ay ehelkeeda arkaan maxay odhanayaan am salaamun calaykum lan yadkhuluuha wahum yatmacuun nabadgelya korkiina ha ahaato weli ma gelin bannaankay joogaan xuural baa la haystaa jannaa la haystaa ummad baa ku raaxaysanaysaa bannaankay ka taagan yihiin way tamaninayaan inay galaan way jeclaysanayaan inay galaan ahlu jannihibay la hadlayaan an salaamun calaykum nabadgelyo korkiin ha ahaato lam yadkhuluuhaa weli ma aysan gelin laakiin wahum yamacuun damac bay ka qabaan buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala waidaa surifat absaaruhum tilqaa'a asxaabi الnaar qaaluu rabbanaa laa tajcalnaa maca alqowmi الظaalimiin marka jannada laga soo wareejiyo oo wejiyaalkooda loo soo leexiyo dhanka naarta waidaa surifat absaaruhum tilqaa'a asxaabi الnaar weli lama gelinin weli ma arkin kurarkeeda weli ma arkin sunteeda weli laguma dhex tuurin bannaankay ka taagan yihiin waidaa surifat absaaruhum tilqaa'a asxaabi الnaar qaaluu rabbanaa laa tajcalnaa maca alqowmi الظaalimiin ilaah qoonkaa mugdari ilaahu dadkaa meesha ku gudanayay oo ku dhibaatooday oo ku dhex qaylinaya hanaga dhigin weli maysan gelin bannaankay taagan yihiin walaalayaal weli bannaankay taagan yihiin meesha nabadhahaya ka carara waa meesha meeshana loo tilmaamay inaan ka oragno waa meesha nebiga ninka ugu dambeeyo ka sheekeeyey oo wejigiisa uu naarta u jeedo muxuu leeyahay yaa rabbi yaa rabbi ilaahayo wejigiiga naarta iga leexi ilaahayo waa ku daraya wejigiiga naarta iga leexi ilaahayo marnay iga leexi cadaabkan wejigeega aadan orkeeda ay dhibay bannaankuu taagaanka ku jira ka warrabo walaalayaal orkeeda ay dhibay sunteeda ay dhibtay kuleelkeeda iguday ilaahay iga leexi yaa rabbi asrif ilaahay ajigayga naarta ka israafi oo ka leexi banaankuu taagan yahay walaalayaal naarta waa meel dhib badan naarta ilaahay waa meeluu ugu talagalay cusaad waa meel loogu talagalay wiil aan dadaalin waa meel loogu talagalay dhallinyaro hawadiisa raacay shahwaadkiisa raacay rabbi ka doorbiday sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam meesha uu ka raaci lahaa hawadiisa iyo shaytaan raacay meeshaasuu alla ugu talagalay subxaana wa tacaala ahlu naarka naartay ku dhex oynayaan walaalayaal ahlu naarka naartay ku oynayaan sida uu nebigu tilmaamaya sala allahu calayh wasalam say u oynayaan way u oynayaan way u oynayaan irinta ka soo daadanaysa haddii bannaanka la keeno doomaha way ku socon karaan doonyaha ku dareerayo walaalayaal idinta ka imaanaysa markay khilaafsantay go-do waxay oynayaan idin dhiig ah dhiigaa ka soo baxaya indhahooda walaalayaal xaqa iyo wanaagay raaci waayeen awaamirta allay dhinac mareen xaqa iyo amarka allah kaata lagu kari la-yahay in dhahooda dhiig baa ka imaanaya dhiig bay oynayaan dadka ahlu naarka ah wahum yastariquuna fiiha waa ku dhex dhaylinayaan waa ku dhex bareeranayaan waa ku dhex oynayaan maxay leeyihiin rabbanaa akhrijnaa ilaahay naga bixin ilaahay naga bixin maxaa loo bixinaa xaggee aadayaa nacmal saalixan camal fiicanaan soo qabanaynaa haddaan dadaalayna haddaan amarka raacayna haddaan ilaah caabudayna haddaanan kala dambadib u aadi doonin haddaan sigaar dambadib u cabi doonin haddaan qaar dambadib u cabi doonin aanu cuni doonin haddaan gabar dambaan ka samaysan doonin haddaan xumaan kala geli doonin rabbanaa akhrijnaa nacmal saalixan hayra aladii kunaa nacmal awalam nucamirkum awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wjaakum nadiir xaggii u socotiin faduuquu famaa liqaalimiina min basiir wabadeliya qaalimiinta nasrigii guul ma lehe naarta waa suuqu daar naarta waa suuqu daar waa daar lagu sugnaadoo la galatan u xun meel qof lagu abaalmariyo aydan u xun fabi'sa almihaad fabi'sa alqaraar wabi'sa almasiir intaasu ilaahay ku tilmaamaya subxaana wa tacaala mihaad aydan u baas masiir ayda u baas leh qaraar ayda u baas leh wax walba ayda u baas leh waayo ahlu naarka lahum liqowmihim korkooda waxaa ahaaday ama ilaahay uu tilmaamayo subxaana wa tacaala dulal oo min annaar dulal oo naar ah buu yiri ilaah subxaana wa tacaala wa min taxtihim dulal hoosteeda waa dulan naar ah dalika yukhawif allahu bihi cibaadah saasuu ilaahay addoommada u cabsiiya ilaahay saasuu addoommada u dhiijiya ilaahay saasuu addoommada u cabsigeliya dalika yukhawif allahu bihi cibaadah yaa cibaadii fattaquun addoommadeyda iga cabsada addoommaday iga cabsada yaa xasratan cala alcibaad maa yatiihi min rasuulin ila kaanuu bihi yastahzibuun qowman nooc addoomma loo qowmameeyo qowman nooc addoomma loo qowmameeyo uma timaado rasuul aayad io xaq u wada ilaa waxay ahaayeen kuwa ku jeesjeesa waxay ahaayeen kuwa beeniya ina jahannama kaanad mursaada jahannama cimrigay bay u saaxiib tahay jahannama wayna sugaysaa waa mursaad jahannama waa mirsaad lilaagiina maaab dadka xadgudba way u laabanayaan buu yiri ilah subxaana wa tacaala liaagiina maaaban laabifiina fiiha axqaaban weligood meeshay ku jirayaan weligood meeshay ku sugnaanayaan waa ku nagaamayaan axqaab iyo zamano laabifiina fiiha axqaaban laa yaduuquuna fiiha bardan walaa sharaaban qabow male sharaabna malabubaa ilah subxaana wa tacaala maxaa la siinayaa dadkaan dhibtooday maxaa la siinayaa dadkaan gubtay maxaa la siinayaa dadkaan cadaabka galay hadduusan rag iyo sharaab iyo wax qabow aysan helin ilaa xamiiman wagasaaqa dheecaannaareed bubaa ilah subxaana wa tacaala idiyo biyo kulul ayaa la cabsiinayaa biyo kulul baa la cabsiinaya iyo rasaaq dheecaan naareed ahli naarka carabka jasadkooda ka soo daata markay gubtaan mar allaala marka sadiidka iyo dheecaanka korkooda ka soo qubtaa ilaa wax kale meesha ku leeyihiin ma ilaa xanuunan waasaaqan maladul weeye maya jazaan wifaaqan wa abaalmar u dhigma xumaantay sameeyeen waa abaalmar u qalma dembigii ay galeen waa abaalmar u dhigmadii ilaahay leya subxaana wa tacaala jazaan wifaaqan maxay qabteen ay sameeyeen inahum kaanuu laa yarjuuna xisaabaa xisaab oo dhan ay rajin waayeen in la dhimanayo in la iska in daartan ay jirto rajinka qabi waayeen inahm kanuu laa yarjuuna xisaaba wakadabuu biaayaatina kidaaba aayaadkeennii bay beenin beeniyeen buu yidhi ilah subxaana wa tacaala aayaadkaas waan la beenina walaalayaal xarafkastu ilaahay tilmaamo wax walbuu ilaahay noo diro wax walbuu ilaahay far samayna aanu degdegno wax walbuu ilaahay naga reebo aan ka harno sababtu waxay tahay raggan ay ku mutaysteen wakadabuu biaayaatina kidaaba wa kulla shayin axsaynaahu kitaaba shay kasta baa loogu koobay maxaa loo oranayaa faduuquu falam naziidakum ilaa cadaaban dhadhamiya idiin kordhin waxaan cadaab ahayn war dhadhamiya intay u socotaan war dhadhamiya waxa laydin ziyay ku jira miisaankoodiibaa qafiiftay miisaankoodii usqaamay xasanaadka waman khaba khaaliduun miisaankii la miisaamay xasanaadkaa yaraaday sayi-aadkiibaa batay xumaantiibaa badatay wanaaggiibaa yaraaday fisdigii macaasibibaa badatay daacadii allah yaraatay waman khafad mawaasiinuhu faulaaئika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduun talfacu wujuuhahum الnaar naartaa wejiga noconayso naw ilaahay subxaana wa tacaala naartaa feenanaysa wejigeeda naartaa alam takun aayaati tutla aayadun kuntum biha tukadibuun maxay jawaabayaan qaaluu rabbanaa waloo tilmaamay laakin halabat calayna shiqwatuna wakunaa qawma daaliin qoom dhimaan noqona rabbanaa akhrijnaa minha ilaa maanta keliya naga bixi saar ربنا ilaahay haddii hadalkeena diiday yaa tixgelinaya ilaahay hadduu dhaday dib danba hayla hadlina yaa nala hadlaaya yaa wax noo maxiinaaya yaa wax noo qabanaaya waay meeshaa meeshana lalee iska ilaaliya waa meeshaa meeshana loogaga digaayo waa meeshaa walaalayaal cadaabka waa dhib badan yahay cadaabka aad yaad buu dhib badan yahay ina allaha lacana alkaafiriina wa acadda lahum saciira khaalidiina fiiha ilaahay baa lacnaday gaalo iyo in allaala inta raacda oo diin alla ku soconaysa oo khayrkii amarka alla dhinac marta in allaha lacana alkaafiriina wa acadda lahum saciira khaalidiina fiiha abadan way ku dhexwaarayaan weligood wax u nasriya iyo wax u gargaarana heli maayaan waa goormee yowma tuqallabu wujuuhuhum fi nnaar yowma tuqallabu wujuuhuhum fi nnaar wejigoodaan naarta lagu gedgedinayaa buu yiri ilaahay subxaana wa tacaala ninka hilibka duba shabaq intuu soo qaato hilibka geliyaa markaasuu marba dabkasa ugu rogrogaa walaalayaa markuu saa u rogo oo dhicaanka qubto oo islaama dhinacan waa kuu bislaamay dhinaca kale u gediya dhinaca kale usii rogaa wejiyaalkeena haddaan alla ka cabsan saasoo kalaysi ka daran baa naartana loogugu gedgedinayaa waciyaadu billaah yowma tuqallabu wujuuhuhum fi nnaar yaquuluuna yaa laytana aطacna allah waطacna arasuul waqaaluu rabbana inaa aطacna saadatana wakubara'ana faadaluna sabiil yowma tuqallabu wujuuhuhum fi nnaar يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل إلهي rabbo waxaa adeecnay man anagu ah waxaan raaci weynay jidka nebigee maxaanu raaci weynay mar allaala markasaa loogu gedgediyo rabbana ilaahayow maxaan u noqon weynay kuwa raaca oo jidka nabiga raaci waayo yowma tuqallabu wujuuhum fi nnaar yaquuluuna yaa laytanaa atacna allah maanta ila gudboonta inaan ilaahay ateecno rasuulkana ateecno markaasuu dirina ayaan buuyi alaakeeda maxaan ilaahay u ateeciweynay maxa rasuulku u ateeci weynay sala allahu calayh wasalam maxay ateeceen maxay raaceen rabbanaa ina atacna saadatana odayaal baan raacnay kubaradaan raacnay kaaba qabiiladaan raacnay madax shayaatiin baan raacnay ummad aan daran baan raacnay saaxiib xun baan raacnay rabbanaa inaa atacnaa saadatana waqumara'ana maxay nagu sameeyeen faadaluuna sabiila jidkii toosnaa bay naga dhaliyeen rabbanaa aatihim dayfayni min alcadaab walcanhum lacnan kabiira ilaah kuwa saas noo galay ilaah kuwa maanta saana yeelay ilaah kuwa maanta noo soo horseeray cadaabkan cadaabka u laalaab maxay kuu taraysaa haddii loo laalaado haddaan loo laalaado maxaa istafiirinaysaa cadaab baad ku jirtaaye haadaa waina lilطaagiina la shara ma'aab haadaa waina lilطaagiin dadka xadgudbay noqod leeyihiin iyo noqodkan u shar badan waa jahannama yaslawnahaa way gelayaan meel waxaa la siinayaa sidai ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala haada falyaduuquuhu xamiimun wamasaaq biyo kulul iyo dheecaan naareed biyo kulul iyo dheecaan naareed baa laysugu darayaa haada falyaduuquuhu xamiimun wamasaaq ma intaa keliya raggu way turteen ragga xumaan bay galeen dhibaato ku sameeyo arladii fasahaadiye ilaahayow intaa keliya maya wa aakharu min shaklihi aswaaj noox kale leeyihin cadaaba muqaayinada subxaana wa tacaala wa min shaklihi aswaaj asoo kala duduwan baa la siinayaa cadaabka asagoo kale xunxun baa la siinayaa cadaabka midba dadka ka dhambeeya waa ka xunxun badan yahay waa ka xumaan badan yahay waa ka dullisan yahay sidaa darteed baa mar allaala marka cadaabka la gelaya fawja fawj iyo jameeca jameeca loo gelayaa buu ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala in allaala inta dadka dhumisay oo xumaan u horseeday oo aan imaamyo fiicfiican noqon baa cadaabka lagu hormarinayaa qolada ku xigtaa la keenayaa haadaa fawjun muqtaximun macakum kuwan waa fawj waa jamaaco idin soo ciriirinaysay cadaabka idinla soo gelaysaa haadaa fawjun muqtaximun macakum maxay leeyihiin laa marxaban bihim inahum saalu naar soo dhaweyn malaha naartay soo galeen soo dhaweyn malaha naartay soo galeene qaaluu laa marxaban bikum antum qadamtumuuhu lanaa fabi'sa alqaraar idinkaa naga daran oo cadaabka nooga soo hormaray waa la is cadaabka mar kastoo lagu rido kulamaa dakalat umma lacanat ukhtaha walaashid bay lacanabaysaa walaalayaal cadaabka waa muhiim in laga digto saabiriin in laga firxado kudhadhamiyo buu cadaabkooda dhadin doonaa say soon la-aan u dhadhamiyeen buu jahnamuna dhadin doonaa say salaad la-aan u ahaadeen bay janno la-aan u ahaan doonaan saa darteed buu ilaahay xaaladaa tilmaamaya subxaana wa tacaala cadaabka walaalayaal waa meel aad yaa looga dhaqo waa meel laga digtoonaado waa meel ilaahay laga magan galo subxaana wa tacaala sidaa darteed bay cibaad raxmaan mar allaala markuu ilaah aan dhahay cibaadada albaabka mar allaala markuu ilaahay ammaanahay yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa januubihim ayagoo taagan ayagoo fadhiya ayagoo jiifay ilahay xusaga subxaana wa tacaala inta in cadaab laga ilaaliyo istaagba ilahay ku xusaan fadhiga ilahay ku xusaan jiifa ilahay ku xusaga subxaana wa tacaala يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وأي كفكر سماوات أرلب أموركودا ورحمه وحيثاي ربنا ما خلقت هذا باطلا إلى كان عيار عيار وما أبور سبحانك فقنا عذاب النار ما تيك حبسنا يا إلهي عذابك naarta naga ilaali rabbanaa inaka man tudkil الnaara faqad akhzaytahu ninkaad naar gelisa waad hoojisay wamaa lilظaalimiina min ansaar ظaalimiinta wax u gargaaraan ma laha nebi moxamed sal اllahu calayhi wasalam habeen buu qiyaamo istaagay salaatuleyl buu u kacay hal ayd buu gudbi waayey sal اllahu calayhi wasalam cadaabkuu ka cabsanaa waa oynaya in in tucadibhum fainahum cibaaduk in tucadibhum fainahum cibaaduk in tucadibhum fainahum cibaaduk in tucadibhum wabkiyaa ku celcelinaa nabiga sal alla wasalam ilaa salaada subax la gaaray cadaabkuu ka cabsanaa salawaat wasalaamun calayh cadaabkuu ka cabsanayaa caaisha radi allahu tacaala canha way taagan tahay aayad qur-aan bay akrinaysaa hal aad bay gudbi ladahay famana allahu calayna wawaqaanaa cadaaba samuum kulligood cadaabay ku tukanayaan kulligood cadaabbay ka cabsanayaan dhammaantood cadaabkay ka gariirayaan dhammaantood cadaabkay ka firxanayaan dhammaantood cadaabkay ka ordayaan dhammaantood cadaabkii ilaahay ka magangelayaan ahlu jannau fa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasa'aluun qaaluu inaa kunaa qablu fii ahlina mushriqiin annagu hadda ka waxaan ahayn annagu ehelkeena ku jira kuwa cabsada maxay ka cabsanayaan naarbay ka cabsanayaan ehelkooday ku jiraan hooyaa joogta aabbaa jooga way cabsanayaan radiintoodaa la ilaalina oo ciidan jeesh ah taaga way cabsanayaan boolis baa ku dhex jira waa duweynay way cabsanayaan weli cabsi baa ku jirta innaa kunnaa qablu fii ahlinaa mushfiqiin eheladeena annagoo ku dhex jirnaan cabsan jirnay muxuu ilaahay nagu abaalmariyey famanna allaahu calayna ووقانا عذاب السموم عذاب عذاب جبريل بإله نبي إلهي سبحانه وتعالى عذاب كالنار تأجيك القرى كاس الله نبي إلهي سبحانه وتعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم إلى يتوب جرمي إلى يبر جرمي إلى عذاب غيلان رب عذاب أمجنين إلى عذاب كمذكري ساسان به جرمي maalintaa waqihim sayi'aat waman taqi sayi'aati yowmaidin faqad raximta ilaa qofkaad ka badbaadisa ximagaalka qiyaamo jira waad u naxariisatay walaalayaal alxadar kula alxadar digtooda dhammaantood in cadaabkaa laga qabo waa in aad iyo aad laysaga ilaaliya ahlu naarku way dhibaataysan yihiin ahlu naarku way dandaran yihiin ahlu naarku rafaad bay ku jiraan sifaadka naarta ilaahay ku tilmaamaya subxaana wa tacaala geed baa jira saquun la yidhaahdo naarta dhexdeedu ka baxaya ka wara geed naarka dhex baxay walaalaya biyo geedku wuxuu u baahan dhul fiican oo ah wuxuu u yahay biyo wuxuu u yahay caw fiican haddii cadaab dhexdiisa ka dhex baxa geedka la cunaya ahlu naarkay cunayaan ka ina shajarata zaquun طعام الأثير كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم بنا إله سبحانه وتعالى جيب كشجرة الزقوم لهذا والعافين انت انت بيضا طعام الأثير كالمهل يا قفر يغلي في البطون وككر كريا على لون الحبب بنا إله سبحانه وتعالى كغلي الحميم مع الأرض يقولوه ورقبت فاعتلوه facatilu rujiida yasawa xataa sidasaani oo wanaagsan naarta loo geli maayo waa la jiidayaa waa la jiidayaa ina almujrimiina dadka mujrimiinta ah ee ilaahay diintiisa diinay subxaana wa tacaala maxay leeyihiin naar iyo safar iyo waani waa beerne yowma yusxabuuna fi nnaar calaa wujuuhihim wejiyaalkoodaa dhulka lagu jiidaa buu ilaahay subxaana wa tacaala yowma yusxabuuna fi naari calaa wujuuhihim duuquu masa saqar sakarataada shadeeda badaniya khuluuhu faactiluuhu ilaa sawaa'i ljaxiim uma subuu fowqa ra'sihi min cadaabi ilxamiim biyakow intaad soo qaataan madaxooga shuubu ilahay leeya subxaana wa tacaala madaxa maxaa looga shubaya inay cadaabkana dhamiyaan baa la leedahay inay si fiican ku dareemaan baa la rabaa maskaxdii adduunka lagu fikiray maskaxdii macaasida lagu fikiray maskaxdii ilaahay ku siiya saliibka ahayd ee aad muqadaraad ku baabicisay oo aada maandooriye ku baabicisay oo waxaa doon aad ku fikirtay madaxa uga shuba biyo kulun uma subuu fowqa ra'sihi min cadaabi alxamiim inaka anta alcasiiz alkariim aawkii sharafta lahaa dhidhimigaa loo odhanayaa walaalayaa jannada markuu ilaahay ka sheekiya subxaana wa tacaala uu garagabayey wuxuu yihi kaman huwa khaalidun fi naar waa mid naar ku waaraya malamidba wasuquu maaan xamiiman biyo kulul la cabsiinayo faqadaca amcaacuhum midba ebadood ay go'go'ayaan buu yidhi ilaahay subxaana wa biyaha kulul markii cadaab midba intuu soo go'go'u naarta ku soo sida ilaahay tilmaamaya subxaana wa waa meesha meesha jaza ah haddii alla la caabudi waayo waa meesha meesha jiifka noo ah haddii alla la caabudi waayo waa meesha meesha hoyadka iyo martisoorka iyo martiqaadka noo ah haddii ilaahay la caabudi waayo geedka waa geed dhib badan ilaahay wuxuu tilmaamay takhruj fii asli iljaxiim jaxiim asalkeeduu ka baxayaa talcuhaa kaannahu ru'uusu shayaatiin miraha ka soo baxay waxaad moodaa shayaadiinta madaxooda fainahum la'aakiluuna minha famaali'uuna minha albutuun way ku qasbayiina caloolaha ka buuxiyaan waa raashinka lama haystaan way ku qasban yihiin inay cunaan ahlu naarka inay tacaamka lama haystaan laysa lahum طacaamun ilaa min dariiq laa yusmin walaa yu'ni min juuc sidaa darteed buu ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala in dadka ahlunaarka caloolahooda ay ka buuxinayaan famaali'uuna minha albuduun fashaaribuuna calayhi min alxamiim geed qodxeen baa la cunay geed dhoonta istaagayaa la cunay geed aan la cuni karin baa la cunay waxay ku dejinayaan ay ku cabayaan waa biyo kulan buu yiri ilaahay subxaana wa tacaala fashaaribuuna calayhi min alxamiim fashaaribuuna shurba liin hooyada cudurka hiibka qaba si wax u cabo kale u cabayaan hal mar bay fuuqsanayaan hal mar bay cabayaan fashaaribuuna calayhi min alxamiim fashaaribuuna shurba alhiim haada nuzuluhum yowm diin waa martiqaad soo redigeelin baa dhiman intaa waa lagu soo martiqaadahay walaalayaal inta hadda lasoo tilmaamayo waa suuri inta hadda lasoo tilmaamayo waa sharaab sharaabkii waxyaabihii la siin lahaa cadaabka meel xun waayo walaalayaal cadaabku waa meel dhibaato badan cadaabku waa meel aan loo adkaysan karin cadaabku waa meel haboon in laga firxado oo laga cararo oo rabbi laga magangalo oo in badan camalka saalixa lagu dadaalo walaalayaal cadaab ninka ka badbaada yowma alqiyaama ilaahi waa u naxariistay subxaanahu watacaala cadaabka qofka maalintaa laga badbaadiya wuu u naxariistay ilaahay qiyaamaha marka sidaa loo tago oo ummaddu ay wada taagan yihiin muxuu tilmaamayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam qofka dhinaciisa miidkuu fiirinayaa arki maayo ilaa wuxuu soo shaqaystay maahane wuxuu eegaya inuu aysan bihdaa arki maayo ilaa wuxuu soo shaqaystay maahane oo xumaan ah hortiisuu fiirinayaa arki maayo ila naar oo tilqaaca wejihii ku beegan naarta oo wejigoortiisa ku beegan sidaa darteed baa ilaahay tilmaamay takaadu tamayazu min algayb waxay sigaysaa inay go-go-do caro ay noo qabto darteed ciilkay maalintaa noo qabto darteed sidaa darteed bay maalintaa carada ay noo qabtay sigaysaa jahanama inay go-go-do buu yidhi ilah subxaana wa tacaala kulamaa ulqiya fiiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadiir mar kastoo cutub lagu ridana waxaa weydiinaya ayayaalkeeda miyuusan nadiir idin imaanin war wax idinkaga dila meeshaan baa idin imaanin miya war beertaan maxaa ku soo qaadeen war meesha maxaa idin keenay meesha meel fiican ma mooteen alam yatikum nadiir قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء hawaameyi baan inaad waa beeninay wayleeyinaadeen waa inkirnay wayleeyinaadeen camalkoodaan diidnay wayleeyinaadeen waa rabdinay qaaluu balaa qad jaaanaa nadiirun fakadabna waqulna maa nazla allahu min shay wax ilaah soo dejiya malaan niri bay leeyihiin naarta aad badan dhahay walaalayaal cadaabka looma adkaysan karo anaa soo arkay ka baqa buu dhahay nabiga sala allahu calayhi wasalam war meeshaa meel qof bini aadamah u munaasab ah ma aha ilaa laakiin cusaaba ah alla ugu talagalay subxaana wa tacaala waa la shiday ilaa haddana waa la shidaya wa ida aljaxiimu sucirat waa la horinayaa buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala waa lasii hurinaya nebiga habeenkiilaydeyniyo nin kariixal miraa ah baan arkay buur aan la deli karin daynadiisu ay xun tahay dadba intuu hulacsado uu shilo yuu ku gaaf wareegayaa saa ugu wareegayaa mar allaala markaa weydiye in waaye waa maalig baa lagu yiri waa keen hayihii naarta ahli naarka ayagoo naarta ku jira wanaadow yaa maalik liyaqdi calaynaa rabbuk rabbigaa mootuu dhimane waa meel dhimasho la codsanayo walaalayaal xataa janna ma rabnay ha nala gelo keliya wayaquulu lkaafiru yaa laytanii kuntu turaaba caramaan noqdo ywmaidin ywd ladiina kafaruu wacasabu rusul low tusayaa bihim lard dhulka in lagu soo jeclaysanayo buu dhahay ilaahi subxaana wa sidaa darteed ba ahlu naarka xaaladoodu ay sidaa tahay ahlu naarka ilaahay tilmaamaya xaaladoodu inay sidaa tahay oo ay jeclaysanayaan xataa in la baabi'iyo ay jeclaysanayaan in adduun meesha dhan laga bixiyo maaligoo ilaahay nootuun liyaqdi calaynaa rabuk afartan sano ka aamusnaanayaa walaalayaal afartan sano markay jawaabta usoo noqoto maxay noqonaysaa jawaabta allaahuma afartan sano waxa noqotee soo baxa haddii la dhihi wanaag bay ahaan lahayd afartan sanaba ha ku dubmaano ha ku dubtaanee soo baxa haddii la dhihi lahaa qiimay lahaan lahayd qaala inakum maakihuun waad ku waaraysaan baa la leeyahay inakum maakihuun inakum maakisuun dadka loo dhahayo ma ku jirnaa masamada inakum maakisuun markuu maalig leeyahay ma naartaan ku jirnaa mase jannada walaalayaal inakum maakisuun markuu maalig leeyahay dadka la dhahayo maan ku jirnaa mase dadka qabardaarka ka ah oo ilaahay subxaana watacaala u milceeyey subxaana watacaala tacaala bacdabay xaaladdu sidaa tahay walaalayaal cadaab baa la sugaaye cadaabka aad ha looga boqo rabbina hanoo soo rujuuco daacada ilaahayna ha lagu dadaalo ahlu naarku dhibaatadaasay ku sugnaanayaan meeshaasay ku jirayaan ma'yasida hoyadkoodu waa sidaa dhar maxaabiista dhar baa loo tolaa ay xabsiga ku galaan ahlu naarka dhar baa loo tolayaa naarta ay ku galaan walaalayaan waaladiina kafaruu quicad lahum fiyaabun min naar dhar naaraa loo goynayaa dawaarkoodu waa naar dawaarlahoodu waa naar dharkoodu waa naar raashinkoodu waa naar sharaabkoodu waa naar sariirtoodu waa naar barkintoodu waa naar meeshay fadhiisaneen waa naar qolkooda fadhiga waa naar qolkooda jiifku waa naar xaaladaasuu ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala aayadaha qayb ka mida waxay tilmaamayaan meeshay raashinka ka cunayaan iyo meeshay biyaha ka cabayaan inay laba meel kala tahay mar allaala markay cunaan mar allaala marka geedka ay cunaan waxay cabayaan biyo kulul uma ina marjicahum la ila aljaxiim jaxiimay usoo noqonayaan jaxiimay soo aadayaan walaalayaal jaxiima xaaladooda markaasaa noqonaysa ahlu naarku waa dad dhibaatoobay waa dad mashaakiloobay waa dad khayr iyo mataqaana aan helin waa dad alle u nimcaynin subxaana wa tacaala bacdamay sidaa tahay in allaala intaan iska ilaalin karno in allaala intaan ka digtoonaan karno aan ka digtoonaano wattaqu nnaara naarta ka cabsada kaafiriin baa loo diyaariyey naarta iska ilaaliya waa meel dhibaato badane naarta ka digtoonaada waa meel ilaahay subxaana watacaala uu ugu talagalay adduunka inta madax adeeg la timaada haddaan kasoo soo gudubno dhanka jannada aan fiirina walaalayaal meeshaa bacdamaa la diray meel kalea jirta meeshaa waa magodka iyo meesha ugu fiican ee allah ugu talagalay inuu addoommadiisa ku abaalmariyo wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum loo tartamaa wajannatin cardu samaawaat waalardi ucidad lilmuttaqiin muttaqiin baa loo diyaariyey dadka ahlu jannaha ah markay jannada gelayaan rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam wejigooda inaad mooddo dayax afar iyo tobanaad ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam say u iftiimayaan say u birbirqayaan say u dhalaalayaan jannaday ku tilaabsanayaan lagu xakoon maayo candhoofi ma jirto saxaro ma jirto kaadi ma jirto shallada ay ku shallaysanayeen waa dahab buu dhahay nabiga sal allahu calayhi wasalam amshaatuhum dahab shallada ay ku shallaysanayaan tima shallaysigoodu waa dahab caag iyo bir baan ku shallaysanaa dahab baad ku shallaysanaysaa idin uunsigay ku idin uunsanayaan waa uluwa waa cuud aad u carfaa sida nebigu tilmaamaya subxaana wa tacaala waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan qofka horjoogsiga ilaahay ka cabsada laba jannou leeyahay dhawaata ذawataa afnaan laamo u saaxiib ah miro u saaxiib ah dhawataa afnaan fiihimaa caynaani tajriyaan fiihimaa min kuli faakihatin zawjaan faakihaad kasta iyo wax kastoo lagu raaxaysto oo zawjaana bay leeyihin buu yidhi ilah subxaana wa tacaala fiihimaa min kuli faakihatin zawjaan sidaa darteed buu ilaahay tilmaamayaa markay cunanay cabeen meeshay ku seexan lahaayeen mihaadkooda iyo gogashooda ahlu naarku naar baan soo tilmaanay muttaki'iina calaa furushin bataa'inuhaa min istabraq firaashka iyo joodariga ay ku seexanayaan caloosha waxaa ugu jira xariir adag buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala cudbi iyo waxaa la geliyaa suuf iyo waxaa la geliyaa qumbe liif marada kor baa la qurxiyaa waxa hoos la geliya waa xariir kor maxaa lagu saari doonaa ahlu janna إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ولا ليال أهل جنة ويلبانين ahlu janna way faa'iideen ahlu janna khayr iyo wanaag bay heleen saa darteed buu ilaah yidhi muttaki'iina calaa furushin bataa'inuhaa min istabraqa wajana aljannatayni daan labadaa janna mirahooda waa loo soo dhaweeyey wajana aljannatayni daan fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan maxaa ku xiga fiihinna qaasiraat darf gabdha cayn baa agtiba fadhisaa gabdha cayn ah wartu dulli ahoon qiimo lahayn wartu aan salaad tukan xalli cisho tukan wartu xaydkii waxyaabaha aan aqoonsi laysaga dhaqo yaa saa noo gaaf wareegayo dhinacyada dhexda oga dhex jirnaa war halla ifaaq wax baraaroga baraaruga dhallinyare war dhallinyaray waxa ilaahay idiin diyaariyey wax sahlan ma aha fiihinna qaasiraatu darf lam yadmithunna insun qablahum walaa jaan jinni iyo insi wax taabtay malaha gabdhaha saas bay u wareegaysaa kay ka hortimaada waa keedi kii ka hor yimaada waa keedii maanta kii ka hor yimaada waa keedi afkaa laguu macayn diintay kaa leexin salaaday kaa leexin bannaankaasaad la taagantahay salaadii baa la tukanayaa kuwaa fiiriya walaalayaal kuwaa dib u eega walaalayaal midda xalaasha ah ee aad ku leedihiin inaad ka guursataan ka isticmaala waxaa ka soo har qashinka ku daadiya wuxuu alla idinkugu talagalay wuxuu ilaahay idiin diyaariyey ma sahlana ahlu jannay war dadka soomano wuxuu ilaah idiin diyaariyey ma sahlana kaasiraatu darf aragoodii bay gaabiyeen meeshaasay kula taagan tahay maanta adiga way kula haysataa ka meesha marayna ishay kula haysataa xaqiiqdii marka la fiiriyo walaalayaal waa in nafsadeen aan xakamayn karnaa waa inaan iscelin karnaa waa in daarta aakhire aan la diyaariyey aan ku xisaabtami karna waxyaabaha ilahay nagu siinaya subxaana wa tacaala fiihina qaasiraatu darf lam yadmithunna insun qablahum walaa jaan jinni insi horey u taabtay ma jiro markuu ilaahay miaalayo muxuu ku miaalay kaannahunna alyaaquut waalmarjaan waa gabar markay biyaha cabayso dhuunteedaad ka arkaysaa sharaabka meeshaa ku soconay min alxusni qurux daraaddeed quruxda daraaddeed aswaaj bay leeyihin mutahir ahoo nadiif ah war xuralceyn buu alla idinkugu talagalay subxaana wa tacaala naxnu naacimaat gabdho dhimcaysan baan nahay jannada ayagoo ku jira kuusoo dhawaaqayaan weligeen baas arki mayno gabdho khaalidaad oo waarayaan nahay weligeen dhiman mayno waxaan nahay gabdho oo mtaqaanaa khayr iyo wanaag ku sugan tuuba laanjana waxay u sugnaatay ninka annaga noo sugnaada ee naqaata ii kaan anaga u sugnaanay shicirkaasay tirinayan intay jannada ku jiraan ma ku jirtaa ninka saa loo dhahayo mise dulliyaal faajiriin ahoo qiimo iyo wanaag aan lahayn kaadibad ah beenley ah salaad aan tukan diin aan ku socon wasaq ah rabbi agtiisaan qiimo ku lahayn baad daba socotaa habeen iyo maalin waxaa ilaahay kuu diyaariya fiiri waxa ilaahay kuu diyaariyey fiiri subxaana wa tacaala waxa wanaag ee ilaahay kuu keediye fiiri ahlu jannahu khayr iyo wanaag bay leeyihiin mahalu ljannati alatii wucida almuttaquun fiiha anhaaru min maa webiyaal baa ku sugan biyo ah hayraasin wa anhaaru min laban lam yatagayar طacmuhu waa caanaan isbedelin buu dhaa ilahi subxaana wa tacaala magacay caana ka yihiin ee xaqiiqda kama aha magacay biyo ka yihiin xaqiiqda kama aha sidaa darteed buu ilahi uutuu bihi mutashaabihan saasaa loola imaanayaa waxay leeyihiin wadiyaalo khamra ah ladatin lishaaribiin dadka cabaya ubac buu dhaha ilaahi subxaana wa tacaala maxaa kuu geeyey miskii waxaa meesha yaala intuu soo qaatuu leeyahay waa mataqaanaa khamra bilaa dembi khamra bilaa dembi wax la dhahaa ma jiro walaalayaal sidaa darteed khamro xaqiiqaa ma rabtaa aakhiraad ku cabaysaa war iska daa war faraha ka qaad waa isku diirina saanan isku yeelaya intay ka baxday gabadha haddaynan khamro cabeen ima raacayso waxaasoo dhan iska daaya qurafaadka walaalayaal dhallinyaray dad wa wanaagsan noqda diinta ilaahay usoo jeesta diintan dhallinyaraa usoo halgantay u halgama walaalayaal waxaad ku jirtiin iska daaya waxa lagu sogaya ha laga baxo jirno ifaaq mataqaanaa uqmiga iyo mirdaboolka aan ku jirno aan ka soo istaagno waxaasaa ilaahay noo diyaariyey subxaana wa tacaala ilaahay arrintaasuu noo diyaariyey xaaladaasuu ilaahay ugu talagalay dadka ahlu jannaha markuu ilaahay tilmaamayey maxay ku sugiin jannooyin ayaa la gelinayaa jannooyinkaa marka la geliyo yuxallowna fiiha min asaawira jijimaa lagu qurxinayaa buu dhaa ilah subxaana wa tacala oo min dahab dahab ah waa lagugu qurxinayaa wiilkana waa lagu qurxinaya gabadhana waa lagu qurxinayaa asaawir min dahab walu'luan walibaasuhum fiiha xariir dharkay labisayin waa xariir walaalaya dharka la xiran yahay waa xariir dharka la xiran yahay waa dhar noocaasa walibaasuhum fiiha xariir waqaaluu alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan murug baa lagu jiray ahlu naar baa naar ku gubanaya ahlu naar baa meesha ka soo qaylinaya ahlu naar baa dhibaato ku jira ahlu naar baa intuu kuu soo qayliyay wuxuu ku dhahayaa an afiiduu calayna min almaa aw mima razaqakum allah war biyaad xabiisaan kor nooga soo daadiya wax yar war waa gubanay war waa rafaadsannahay war waa ololnay biyo nagu soo quba an afiiduu min almaa aw mima razaqakum allah maxaa loogu jawaabayaa ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin wallah hadaan carabka saaraynin raashin janno ku jira biyo janno laga keenay wallaahi inaadan carabka saarin xaraam buu idinka yahay ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin dheecanaareed cab sadiid cad iyo biyo qurun ah waxyaabaha meesha ku jira cad ahlu naarka dumarka naarta gala farjigooda dhicaanka ka soo baxa cada saasaa loo tilmaamayaa ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin xaaladda ma sahlana walaalayaal khadiyaddu waa arrin khatiir ahoo dhibaataiyo khatarteeda leh markaasay odhanayaan ilaah baa mahad iska leh adhaba cana alxasan ina rabbanaa lagafuuru shakuur aladii axallanaa daar almuqaamati min fadlihi daar muqaamaa oo nagaasho ah allihiina dejiyey laa yamasunaa fiiha nasabun walaa yamasunaa fiiha luguub daalna taaban maayo maantoo dhan baad soo shaqaynayseen idinkoo sooman fadhiga aad fadhisaan dhib buu idinku yahay salaada taraawiixda sugitaankaad sugaysaan waa idinku dhib laakiin jannaad raadinaysaan janna la rabaa cadaab baa la rabaa in laga badbaado laakiin jannada marka la galo laa yamasunaa fiiha nasab walaa yamasunaa fiiha luquub saake maxaa dhaqsa u fur dukaanka cid ku dhehaysaa malaha war waad ka soo habsaantay shaqada lacag baa lagaa goynayaa maalin kastase waxay nagu hayaan dadka loo shaqeeya waa dhibaato low aan alla u shaqayn lahayn low aan ilaahay si daacada ugu shaqayn lahayn low aan ilaahay shaqaalo daacada u ahaan lahayn dhibaatadana ma soo gaarteen laa yamasunaa fiiha nasabun walaa yamasunaa fiiha luquub xaaladu saasay noqonaysa ahlu janno way nimcaysan yihin walaalayaan way tamatucayaan way raaxaysanayaan way cunayaan way cabayaan kuluu washrabuu hanii'an bima aslaftum fi alayaami alkhaaliya ahlu jannuhu jannadu marka ay galaan ilaahay subxaana wa tacaala axaadiista gobol ka mid ah waxa ugu horeeya lagu soo dhoweynaya ku quraacanaya waa maxay waa kabad xuut xuut beerkiisa beer baad ku cunaysaa dhincanaareed buu cabayaa beer baad ku quraacanaysaa jannada gudaheeda shajaratu zaquum buu cunayaa walaalayaal wanaag baad ku haysataa dulinimo iyo dhib buu ku jiraa waa tamatucaysaa waa oynayaa waa faraxsan tahay waa murugaysan yahay waa qaylinayaa waad faraxsan tahay saa darteed buu ilaahay ahlujannuhu ugu talagalay khayr iyo wanaag ahlujannuhu ugu talagalay wax qiimo badan ahlujanna noqda walaalayaal laa yastawii asxaabu annaar wa asxaabu ljanna asxaabu ljannati hum lfaa'izuun way liibaaneen asxaabu ljanna liibaanyay walaalayaal dharka ay wataan waa xariir waxaad meesha ku hetaan laaxna sheegi karaa maaha addoon waxaa u shaqaynaya wildaan mukhalladuun ah waxay u baayin ayay u yeeranayaan lahum maa yashaa'uuna fiiha waladayna maiid waxay doonaan bay leeyihiin annagana waa u ziyaadinaynaa rabbi maxay siiyaan warka waran dadkii waxaa la siiyey war maxaa rabtaanod i codsanaysaan yaa rabbi maxaan ku weydiisanaa alam tabyad wujuuhanaa miyaadan wejigeena caddaynin miyaadan jannana gelinin walbahaarkii iyo dhibaatadii banki qiyaam miyaanan naga soo korinin ilaahayo waxaan kaa codsanayna muxuu yahay rabbo waxaan kaa dalbanayna muxuu yahay saacaddaa laga bilaaba raadiyaashada idiin xalaal noqotay mana idiin caroonayo wa ridwaanun min allaahi akbar raadiyaashada ilahi wax kasta ka weyn subxaana wa tacaala cabaar inta laga maqnaana leeya yaa ahlu janna labeeg yaa rabbana maxaa idin siiya maxaan idin siiya buu la dultaagan yahay subxaana wa tacaala war maxaa iga rabtaan maxaan idin kordhiyaa yaa rabbi maya ilaahayo waa kaafi baanu nahay ilaahay wuxuu furayaa xijaabka ayagiyo rabbigood u dhexeeya subxaana wa tacaala indhahooday ku arkayaan raxmaanka wejigiisa subxaana wa tacaala ma jirto ahlu jannaha shay ay kaga farxad iyo macaan iyo la dad badan yihiin aragtida ilaahay subxaana wa tacaala raxmaanka aragtidiisa shay ay uga farxad badan yihiin ma jiro iyo arkaya ilaahay subxaana watacaala saxaabada hilow bay u qabeen ilaahay yaa rasuul allah hal naraa rabbuna yowma alqiyaama maalinta qiyaama rabbigeen ma arkaynaa waa jecelnahay ilaahay waa jecelnahay ma arkaynaa maalinta qiyaama haddaan tagna adduunka ku weynaye ma arkaynaa mase ma arkayno inakum satarawna rabbakum kamaa tarawna hada alqamar saa dayxaanu arkaysaan baadu arkaysaan buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam ahlu janna ahlu janna hanii'an lakum hanii'an lakum sida looga sheekeynaya waxaa lagu soo gebagabeeyey waxaa ku dhex sugan maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar laakiin ninkii gala arki doona qofkii gala ayaa arki doonaa ilaahay subxaana wa waxaan ka baryaynaa inuu xaqana na waafajiyo naarta xanuunka iyo dhibaatada badana inuu ilaahay naga badbaadiyo ilaah xaqa waxaan weydiisanaynaa jannada inuu sid noogu daro jannadaa dad ku raaxaysanaya inuu ilaahay naga dhigo subxaana wa tacaala camal aan qabanay iyo soon aan soonnay kollay ku gaari mayne fadligiisa mannigiisa karankiisii juudkiisa ilaahay hanagu geliya subxaana wa tacaala maalinta qiyaama kuwa jannada ku dhex raaxaysta oo jannada ku sheekeeya oo jannada waxay adduunka ku soo mareen kuwa noqday ilaahay naga dhigo ayaan rabbigay ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala walaalayaal aad iyo aad u dadaala dowrada la soo waday ee gebagabada maraysana qof kastoo waxaad ka faa'iidaysatay ha kuu noqdo waxaad janno ku gasho cadaabna aad uga harto ha kuu noqdo waxaad janno ku gasho cadaabna uga badbaado yuu kuu noqon shahaadaa lagu siiye sariirta korkeeda ku dhegso oo hadhow cadaab lagu mutaysto wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu